¿Qué pasa, Peña? Ácido 420, Marihuana Televisión, el especialista en el ritmo. Yo, yo, yo, yo, yo. Hola, muy buena familia, 420 todos los días, buena bien esa vecina, propio espacio en sintonía, entre un pintor de cada que y un mariachi de cantina, un rapeo cada vez de lo que pasa con María, digan guía todos los que estén conmigo Que ha sido en la vida lo mejor que han conocido Como poco positivo, puro amor, nada lastimo, La santa mamá que te ampara siempre con su abrigo Bocetos, siete puntas, en televisión Son los que tienen culpa Fumeta hasta la chuta, y fuma, mente hippie como poco Medito y me aloco, luego bravas unos chocos Algo dulce, el de postre, es un bucle día y noche hace uno gordo, ¿no? ¿Qué? el like la hierbita, en casa suba mano y en pantalla la manita.